Si Abigail, ang intern na kulang sa confidence. Maganda ka kaya nung bata tayo. Oo, ang tawag sa akin dati, Pretty Abigail. Tapos, nabankrupt ang family ko. Nag-concentrate ako sa trabaho kaya hindi ko na naalagaan ang sarili ko. At si Kevin, ang boss na sobrang strict. Kung hindi ka ready, walang dalang ideas. Mabuti pang huwag ka nang umaten. Sa opisina, madalas silang magkaasaran. Puro ka daltal. Pero magbago kaya ang lahat kapag nalaman ni Kevin na first love nila ang isa't isa, sabay-sabay nating i-ship ang newest Thai couple na magpapakilig sa atin tuwing hapon. Me Always You. Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 2.45pm on GTV.